con eh, y Hará 12 años empecé con fuego. Supongo que el fuego. Quería estar en contacto con el fuego. Soy de la ciudad y, no sé, soy Leo, yo qué sé. el elemento fuego me, llamaba la atención creo, ¿eh? porque no me acuerdo, porque ya fue hace bastante tiempo. Y y empecé a practicar la técnica de swing con una chica llamada Natalia y después bueno, se fue derivando, derivando y terminé haciendo, produciéndolo en cintas, que son hechas de cuero, pues tengo algo viejísimo para ti, <laughs> Mira qué belleza. Me fui por un amor italiano, a Italia y no funcionó, entonces me fui a visitar a mi hermano que vivía en París, estuve como 20 días viviendo en París angustiado, <laughs> raro, pero lindo. Y de ahí me fui a Marbella que vivía una amiga y conocí a otra Que beba agua. Ah, ah, ah. Bueno, no. <laughs>